Can bunu yazdım ki sana Yollardan çek gözlerini Burada oğullar var vatene, Kurban edirler özlerini Burada oğullar var vatene, Kurban edirler özlerini Geceler sen gel bombuz olur Son ümit kimi bir ulduz olur Seni də bir dert eyləməyin Mənə olan onsuz olur vatan bizler için anadır Adı anamızla yan yanadır Bir can borcumuz anamızadır Bir de ki Azerbaycan'adır Bir can borcumuz anamızadır Bir de ki Azerbaycan'adır Talanı, malımı, servetimiz Onu götürer mi gayretimiz Öleriz canımızdan keçeriz Yaşasın milletimiz